hello friends welcome to our YouTube channel cyber world दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एम एस पावर पॉइंट के पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में इसके पिछले वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड ब्लॉक स्लाइड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक को बता दिया है और साथ ही पावर पॉइंट में यूज होने वाले सारे शॉर्टकट कीज के बारे में भी बता दिया है आज हम सीखेंगे एम एस पावर पॉइंट के पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में इस ब्लॉक में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे चलिए बारी बारी से हम इन सारे ऑप्शन के बारे में सीख लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं cyber world YouTube channel friends जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ ब्लॉग अभी पूरी तरह से हाइड है क्योंकि पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले पेज को सिलेक्ट करना होगा यानी स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा स्लाइड पर कुछ डेटा को फिट करना होगा तो उसके लिए मैंने स्लाइड पर टेक्स्ट को टाइप कर लिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लिया है जो एक ब्लैंक स्लाइड पर टेक्स्ट टाइप किया हुआ है जैसे ही आप देख सकते हैं मैं यहाँ दिखेगा टेक्स्ट के बीच में कहीं भी अपने माउस के कर्सर को ब्लिंक करा रहा हूँ सारा पैराग्राफ ब्लॉक का ऑप्शन अनहाइड हो चुका है तो बारी बारी से हम इन सारे ऑप्शन को सीख ले सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बुलेट इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए पहले बुलेट को इंसर्ट कर सकते हैं आप जैसे ही बुलेट के बगल वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफी सारे बुलेट शो करें आप जिस भी बुलेट को इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप आसानी से कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता इस तरह से आप यानी किसी भी टेक्स्ट के पहले बुलेट को आसानी से इंसर्ट हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर इस ऑप्शन की हेल्प से आप अगर आप चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट के पहले नंबर को इंसर्ट करना तो आप आसानी से कर सकते हैं इसके लिए आपको सिंपली नंबर के बगल वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है आपके सामने इतने सारे नंबर के ऑप्शन शो करेंगे आप यहाँ से आसानी से किसी को भी सिलेक्ट कर एंटर कर सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट नंबर और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये खुद से टू फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप कुछ टाइप कर उसके बाद फिर से एंटर कीजिएगा तो आपका थ्री फोर इस तरह से आपने सीखा बुलेट और नंबर को इंसर्ट करना है तो हम कंट्रोल जेट से एक स्टेप पीछे चले जाते हैं इस तरह से आपने सीखा बुलेट और नंबर को इंसर्ट करना है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लाइफ इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं या अगर आपका टेक्स्ट कभी राइट टू लेफ्ट या सेंटर में है तो आप उसे लेफ्ट में कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये text align text left select है इसलिए हमारा ये सारा लिखा हुआ टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट है अगर आप चाहते हैं हमारा ये लिखा हुआ सारा टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट हो तो सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम अलाइन राइट टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारा सारा लिखा हुआ टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट हो चुका है इस तरह से आपने सीखा लेफ्ट और राइट अलाइन ऑप्शन का यूज करना तो उसके बीच में हमारा एक ऑप्शन है सेंटर इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं चाहते हैं डायरेक्टली हम सेंटर से ही लिखें तो उसको आप सिलेक्ट कर आसानी से सेंटर में कर सकते हैं इसीलिए आपको सिंपली सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सेंटर पर क्लिक करना है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये सारा टेक्स्ट सेंटर से लिखा हुआ है उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई इस ऑप्शन की हेल्प से आप अगर आप चाहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने टेक्स्ट को लिखे गए टेक्स्ट को सेंटर में किया तो लेफ्ट और राइट से काफी मार्जिन छोड़ा गया अगर आप चाहते हैं हमारा ये टेक्स्ट एक अच्छे लुक में आ जाए अच्छी तरह से लिखा रहे और दोनों साइड इक्वल रहे तो उसके लिए आप जस्टिफाई कर सकते हैं इसके लिए आपको सिंपली सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल है आप उससे भी कर सकते हैं उसके बाद आपको सिंपली जस्टिफाई पर क्लिक करना है और जैसे ही आप जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दोनों काफी अट्रैक्टिव शो कर रहा है इस ऑप्शन के हेल्प बेसिकली हम डॉक्यूमेंट को तैयार करने में डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और अच्छा बनाने के लिए करते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस कॉलम वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट में सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया उसके बाद हम आसानी से इसे कॉलम में डिवाइड कर देते हैं सिंपली हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते दे और टू कॉलम को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये लिखा गया पैराग्राफ टू कॉलम में डिवाइड हो गया उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये थ्री कॉलम में डिवाइड हो जाए तो जैसे ही आप थ्री कॉलम पर क्लिक करते हैं तो हमारा देख सकते हैं ये लिखे गए टेक थ्री कॉलम में डिवाइड हो गए इस तरह से आपने सीखा कॉलम ऑप्शन का यूज करना हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज लिस्ट लेवल इस ऑप्शन को यूज करने से मैं अपने पावर पॉइंट में रूलर को शो कर लेता हूँ उसके लिए सिंपली आपको व्यू पर क्लिक करना है और रूलर के सामने वाले चेक बॉक्स को चेक कर देना है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रूलर शो कर रहा है अब हम आपको बता देते हैं इसमें इंक्रीज और डिक्रीज लिस्ट लेवल के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये माउस का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और आप चाहते हैं हमारा ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें कुछ दूरी के बाद से ये टेक्स्ट लिखा रहे यानी हमारा इतना दूर का लाइन छोड़ा रहे आप अपने टेक्स्ट को आगे ले जाना चाहते हैं तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं इसके लिए आपको simply level increase test level पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं हमारा ये लिखा गया टेक्स्ट आगे की तरफ जा रहा है और उसी को यहाँ पे इडेंट स्टोर कर रहा है आप इसे माउस से भी कर सकते हैं आसानी से जैसा की आप देख सकते हैं इसी तरह आप अगर चाहते हैं यहाँ पे भी इसे आगे ले जाना तो आप आसानी से ले जा और हमारा इसी में ऑप्शन है डिक्रीज लिस्ट लेवल यानी इंक्रीज की हुई अगर लिस्ट लेवल को आप डिक्रीज यानी घटाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसे वापस ला सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरह से हमने सीखा इंक्रीज और डिक्रीज लिस्ट लेवल के बारे में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट की लाइन की स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं इसलिए आपको सिंपली जिस भी लाइन स्पेसिंग को कम या ज्यादा करना है सिलेक्ट करना उसके बाद लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना आपके सामने इतने सारे ऑप्शन शो करेंगे आप बारी बारी से जिस भी लाइन स्पेसिंग को यूज करना चाहते हैं आप आसानी से यूज कर सकते हैं इस तरह से आपने सीखा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के बारे में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ये सारा टेक्स्ट पहले से सिलेक्ट है तो आपको सिंपली टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं हमारे सामने चार ऑप्शन शो करेंगे हमारा डिफॉल्ट रूप से हॉरिजेंटल सिलेक्ट रहता है अगर आप चाहते हैं इसे नब्बे डिग्री पे यानी नाइन्टी डिग्री पे रोटेट करना या टू डिग्री पे रोटेट करना तो आप आसानी से इसे कर सकते इस तरह तरह से आपने सीखा टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन का यूज करना हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को टॉप मिडल और बॉटम में कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करने के लिए मैं आपको दूसरे स्लाइड पर ले चलता हूँ जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आया मैं यहाँ पर टाइटल और कंटेंट की स्लाइड पर आ चुका हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आया मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जैसे ही टेक्स्ट लाइन पर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा डिफॉल्ट रूप से मिडल लेक्ट है क्योंकि हमारा ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के मिडल यानी बीचों बीच लिखा हुआ है अगर आप चाहते हैं ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ बॉक्स के अप में रहे टॉप में यानी टॉप तो इसके लिए आपको टॉप पर सिलेक्ट करना है आप देख सकते हैं हमारा ये लिखा गया टिक टॉप पे चला गया और इसी तरह अगर आप चाहते हैं हमारा ये टिक जो लिखा हुआ है वो बटन में आ जाए तो आप बटन में आसानी से कर सकते हैं तो इस तरह से आपने सीखा अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आप टेक्स्ट को टाइप कर लिया है welcome to our YouTube channel और यहाँ पे मैंने साइबर वर्ल्ड लिखा है अब मैं आपको इस लिखे गए टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी वर्ड को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके तो लिए सिंपली आपको इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप जिस भी स्मार्ट आर्ट में इसे डेकोरेट करना चाहते हैं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये कैसे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो रहा है इस ऑप्शन की हेल्प से आप काफ़ी आसानी से केमिस्ट्री के फॉर्मूले और काफ़ी सारे फॉर्मूले को भी बना सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आपने सीखा पैराग्राफ ब्लॉक के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching this video